السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله الله يدخل عليكم هذا رمضان ان شاء الله بالصحه والسلامه آه الوصفه ديال اليوم هي وصفه ديال الحلويات ديال الخيزو اللي تيكون موجود في هذا الوقت هذا وتيكون فريش واللون ديالو آه حمر وحلو بزاف فانا غادي ندير هنايا 3 كيلو ديال خيزو غنقسمهم على جوج ديال الوصفات كيلو ونص الوصفه ديال البودينغ بالخيزو وكيلو ونص وصفه ديال آه، حلوه ديال الخيزو ولا بغيتو كيف ما كتسميوها هنا في باكستان وفي الهند كيسميوها آه، حلوى كاجر كاجر باللغه الارديه كتعني خيزو فهنا شديت آه، خيزو كامل يعني حيت لي القشره وقطعت داك الريوسه ديالو حيت لي حتى هذاك الداخل ديالو العرق ديالو يعني هو واخا زعما خيزو حلو ولكن ما كان ما كيعجبنيش انا العرق بعض المرات كيكون آه، آه، مر اولا ما تيعجبنيش كنحيدو يعني بصفه نهائيه صافي من بعد طحنتهم في الماكينه هاد الحلويات هادو كيكونوا آه، زوينين هي ماشي حلويات يعني بسكويه ولا شي حاجه حلويات يعني آه، الحلوه الاولى كيف ما غادي نشوفوا هي حلوه ديال البودينغ آه، كنزيدو فيها الحليب والسكر والفواكه الجافه والمكسرات وداكشي اللي كاين كنغنيوها شويه كتكون عندها قيمه غذائيه عاليه وكنحليوها بالحاجه اللي بغينا يعني كاين اللي كيحلي بالسكر العادي كاين اللي كيحلي بالسكر الاسمر كاين اللي كيحلي بالعسل آه يعني كل واحد والذوق ديالو والحلوه الثانيه اللي هي آه حلوه كاجر هي كتكون حلوه يعني آه, آه، غير مقليه في السمنه كيف كنقولوا حنايا الزبده الصافيه تقدروا ديروا الزبده وتحيدوا منها الحليب تبخوها تحيدوا منها الحليب وتلوحوا فيها هذاك الزيت وصافي كيتزادوا عليها حتى هي المكسرات وكيتزاد عليها الكويا كويا هذه واحد النوع ديال آه، ما نقولش لكم حلوه وهي يعني كيبقاو يطبخوا الحليب كيبقاو يطبخوه بزاف بزاف بزاف حتى كي يولي بحال البيست بحال المعجون يعني تقدروا تقولوا قريب شويه للحليب آه، المجفف فانا اول حاجه غادي نشوفو غادي نشوفو كيفاش نصايبو كاجريلا كاجريلا هي آه، الخيزو بودينغ اللي كيتصايب بالحليب فاول حاجه شديت كيلو ونص ديال الخيزو كيف ما كتشوفوه هنا قسمتهم على جوج طنجرات حيدت آه، داك الماء ديالو بخرتو مزيان بقيت كنحرك فيه تتبخر وعاد زدت معلقه كبيره ديال السمنه او الزبده الصافيه قليتو فيها مزيان مزيان مزيان حتى شرب هذاك المذاق وعاد بديت كنزيد في الحليب آه، القاعده الاساسيه ديال هذا البودينغ هي آه، كيلو او لكل كيلو ديال خيزو جوج كيلو ديال الحليب او جوج لترو ديال الحليب مثلا هنا درت انايا كيلو ونص ديال خيزو فانا بديت كنزيد الحليب شويه بشويه آه توصلت 3 كيلو ديال الحليب او 3 لترو ديال الحليب فكانوا عندي هنا في الطناجر مفارقين بقيت كنزيد شويه بشويه ولكن كيف قلت لكم القاعده الاساسيه هي لكل كيلو ديال خيزو جوج كيلو يعني الدوبل ديالها آه، حليب فانا بقيت كنزيد شويه بشويه وكنشوف واش الطنجره غادي تقدني واش غتهز ليا ولا لا فالحمد لله ما اضطريتش اني نبدلها بقيت كنتبخ هذاك الحليب مزيان مزيان حتى تبخرات نسبه كبيره ديال الماء منه وفي نفس الوقت راه كنحرك مره مره باش ما يلصقش ليا داكشي في الطنجره لتحت وهنا كيف ما كتشوفوا زدت هذاك السكر الاصلي اللي كنقول لكم سميتو كوره تقدروا تزيدوا السكر الابيض او السكر الاسمر اللي باش ما بغيتوش تحليو لا يعني الا كنتو قادرين تخلاو حتى على السكر ممكن لان هي حلوه داك الخيزو فيه ديك الحلاوه ديالو الحليب حتى هو فيه اللاكتوز يعني فيه الحلاوه ديالو وهنا كيف ما كتشوفوا زدت آه، هاد المره هادي زدت la crème pâtissière باش غادي نعاون هذاك البودينغ يعقد آه كنت درت واحد الوصفه كانت عندي في القناه العام اللي فات كنت درت نفس الاكله او نفس آه، هاد الحلوه عقدتها بالرز كاينين شي ناس كيعقدوها بالروز او كاينين شي ناس كيعقدوها بلا كريم باتيسير انا درت مره مره كندير هذه مره مره كندير هذه فهاد الوصفه عقدتها بلا كريم باتيسير وهنايا زدت هذيك آه، الكويا اللي قلت لكم آه، كيصايبوها من الحليب تقدروا تزيدوا آه، ربعة المعالق ديال الحليب المجفف حتى هو كيعطي نفس النسمه وهنا فاش حسيت بان خيزو طاب ليا مزيان وداك الحليب جفف يعني تبخ بزاف بديت كنزيد في المكسرات المكسرات على حسب المتوفر غير هي آه، الزبيب خصو يتزاد حتى الاخر لانه كيهرى دغيا دغيا وهنا فاش حسيت بانها قعدت بزاف زدت آه، هذيك آه، الهيل الاخضر مطحون ست معلقه كتعطي نسمه زوينه في الاخر وبقيت كنحرك كنحرك على شويه متوسطه حتى عقد لي مزيان وحسيت بان داك الماء الماء اللي فيه نشف يعني تجمع داك خيزو مع الحليب والمكونات الاخرين تجمعوا كيف ما كتشوفوا هنا صافي وهنايا قدمتها في باول كبيره وغادي ندير تقديم في كيسان فرديين كذلك القديم كيبقى على حسب يعني الرغبه كاين الناس اللي كيبغيو ياكلوها فرديا في كيسان بوحديتهم وكاين الناس اللي كيبغيو يديروا باول فحال هكا وتيحيدوا تيهزوا بشويه بشويه الوصفة الثانية هي وصفة سهلة وتقدروا ديروها حتى في الفريقو إذا بغيتو آه كيف ما كتشوفوا زدت هنايا درت كيلو ونص ديال خيزو نفس الطريقه هدرته فوق البوطه حتى نشفت الماء ديالو بحال كنقولوا حمرته حتى طاح داك خيزو مزيان ضروري تبقاو تحركوا تحركوا مره مره باش ما يلصقش ليكم وباش خيزو كامل توصلوا ديك الحراره ويهبط شويه يهرى شويه هاد الحلوه كيف قلت لكم تقدروا ديروها ديروها بكميه كبيره وديروها في الفريكو وقت ما بغيتو تخرجوا منها تسخنوها شويه وتعطيها لوليداتكم اولا تاكلوها ولا تشربوها مع الحليب فهنا في هذه المرحله آه، زدت الزبده آه، ماشي الزبده البلديه السمنه اولا الزبده الصافيه وبقيت كنحرك هاد الحلوه هذه كتبغي تحمر مزيان اولا تقلى مزيان في هذاك الزبده الصافيه كتعطيها واحد النسمه زوينه كيف قلت لكم هاد الحلوه هادي تقدروا تديروها في الفريقو ديروها بكميه كبيره وديروها في الفريقو ما تديروش فيها نهائيا قطره الحليب آه، باش تبقى صالحه لمده اطول ديروا فيها الحليب آه، المجفف اولا بلاش منه يعني ماشي بالضروره فهنايا فاش طاب ليا خيزو زدت هذاك السكر وبقيت كنعاونو شويه باش توصلوا الحراره ونمعسو شويه بديك سباتولا حتى كيدوب ليا كينسجم ليا مع مع خيزو وهنا زدت الطروفه ديال الكوك وزدت عاوتاني السمنه آه ولا الزبده الصافيه وبقيت كنقلي مزيان في هذاك خيزو مع الكوك الكوك خصو شويه ينزل قبل لان آه كيكون قاصح شويه فخصو يعني يرطب من الداخل هاد الحلوه هادي ما كتاخذش الوقت بزاف يعني 15 دقيقه كتوجد وهنا بديت كنزيد في المكسرات داكشي اللي كاين كتديروه آه، آه، تقطعوه مزيان وتزيدوه كيف ما قلت لكم المكسرات كيبقاو حتى الاخر باش كتبقى فيهم ديك التقرميشه في الماكله كيجيو زوينين وهنايا زدت هذيك كهويه كيف ما قلت لكم تقدروا تخلاو عليها اولا تزيدوا الحليب المجفف اولا تخلاو عليهم بجوجهم لان آه، غير خيزو مع الفواكه الجافه وديك السمنه البلديه كافيين كيجيو مذاق زوينين وهنا في الاخر درت آه، الهيل الخضر مطحون باش كيعطي ها هي وجدات هاد الاكله هادي كتسيرفا آه، شويه سخونه ماشي فحال كاجريلا اولا فحال هذاك البودينغ ديال الخيزو هذاك اولا كيدار في الثلاجه عاد كيشد فراسو مزيان عاد كنسيرفيوه تقدروا طوبيو بالمكسرات باي حاجه عندكم بالكوك أو اي حاجه بغيتو فكنتمنى الوصفه تعجبكم شكرا للمشاهده تهلاو فراسكم بسلام عليكم